demostrado que quieren una televisión pública, de calidad y pegada a nuestra tierra. Hoy el pueblo ha demostrado que quiere tener una voz plural, una voz que nos represente a todos. Y Fabra está obligado en estos momentos a sentarse a negociar. Es posible dar un marcha atrás y es posible en estos momentos poder articular una salida positiva para el conjunto de Verdaguer ja ha demostrat que vol la seva ràdio de televisió pública, no la que fins ara hem viscut de manipulació i censura que ara no de Ràdio Nou, sinó aquella que els treballadors i treballadores han demostrat que són capaços de fer. Per això hem incitat carrer en massa, per això el senyor Fabra ha d'escoltar el clam de la societat i per això el Partit Popular cada vegada està perdent més suport. El que ha de fer és salvar la Constitució Pública Valenciana i convocar eleccions per a que el poble valencià pugui triar un govern que siga responsable i que no siga corrupte. Radio Televisió valenciana no es tanca perquè ha sigut un servei públic que està segrestat pels interessos eh, espuris del Partit Popular. Anem a recuperar-la per a tot el poble, anem a fer que assumisca la veu del poble valencià. Radio Televisió no es tanca i si tanca ha de tancar el govern del Partit Popular. Volen acabar en tot, volen acabar amb els nostres serveis públics, volen desmantellar tot el país valencià, volen deixar-nos sense senyes d'identitat perquè ens volen sumissos i ens volen agenollats.